love you. I hate you. बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था